монтировку дуже заганяє. О! Уверх її піднімай. Підриваю. Як новий, так? Да? Да. А куди ви? Ти туди йдеш, я сюди. А, хоча хоча наоборот можеш, нам же ж на викоп надо. Та без разниці, нам головне пусти. А, ти тут давай, я туди, так? Да? Да, да, ти туди ти. Опа, так. Там... Ну. Ні? Ну все, у мене вперлося. В мене вперлося. Секунду. Значит, тоді надо, знаешь, что делать, Стас? Я сейчас стою сюда, поднимаю Ще выше. нічого нам не дасть, криша. Я выше поднимаю, а он в тебе опускается. Понял? Подожди. Держи там, край. Понял, что это? Мені тут чуть-чуть давно. Ну, держи. Не, не бросай. А, ну. А, ні. Воно. Сейчас, я же сам О, о, о, о. Молодец какой. Ну, давай так стоит. Голова остался. О. Да. Вот пока тут а вот. Да, сюда, значит. Да вот просто тут получше. Что ты его? Тебе не бросал. Так я бросал. А ты там, а я куда мне ты тянешь? Сюда. Тяни а туда. Куда? куда? Ну сюди, на, на, на, Ні, так тобі ж треба набок, щоб не набок. Давай я так, так? на двері давай. Так, о. А, ти не проходила? Ні, а ну так. так. Ні. Єсть. О. Стопе. Я держу, держу. Опускай. Опа, все. Все? Ну, давай, вернулся. Давай. Тихо, возле. Аккуратненько закидай. Да возле на тихо, вот. Туда, туда кидай. А? О, бросать. И давай уголком сразу, чтобы спыливать его Вот, давайте уголком. На клетке. Держи. Да, ты где? Тут перебазир. Оп, Есть. Ух ты, грамотно положи на этот карапетик. Ну давай. Давай. Опускай. его Опускай. Опускаю. Опа, есть. О. Ну все. Оце так. Одна, ні. Так, виносимо. А як а тут прийдеться перерізати, так? Ну, якось посередині. І вже можна теж так само. Ні, нічого ти не зробиш. Уверх не, не вийде. Ні, ти боді навіть не знімеш. Точно. Уве- Ось, дивись, тут можна сань перепиляти. Я не могу, ой, знаешь, что сделать? Ты так косынет цей випилять. На Чи самій- вирубать, На да? самій балки. Вирубати. Ну, Як це вирубати? Отак ось. Понятно. Тільки топором вирубу. Ладно, давайте винесемо, а там будемо определятися. Опа! О, У нас виходить, всім здрасте Значить, іде демонтаж перемичок. Розбираємо. Тут дві дуженько гниленькі такі, гниль одна. А ці дві такі більш-менш цілі. І також на кожній перемичці, крім крайніх, уголок 25 стінка 4 мм. Да піде нам на клітки. Ну, варить клітки, рамки, ті ж самі двері, калітки. Пойдет. А цей ми не знаємо, як витягнути. Він, виходить, тут застропілений. І і ця сторона застропілена і прибита. Ну, типа прибита. Тут воно типа прибито, тому що вся криша просто стоїть е, кончиками, опершим, е, опирається носком среза стропили, тільки гострим оцим і все. А ця ніде не лежала. Тут рядом ішов брус і вона типа як прибита сюди, але ну, я вам скажу, гвозді ці нічого не держав. Це так фількина грамота. Тобто сама криша, вона навіть можна підняти її. Вона піднімається, але падати не падає, тому що ашку держить перемички. Самі е, стропіо, ну такі, де 70, де 80 ширина, де 60 ширина бруса стропільної пари. Тобто так. Ну от я зараз сюди заліз, от то же саме, така ж сама пісня. А ці типа якби держали, щоб воно не роз'їжджалось, ну воно нічого тут не держало. І так везде. А этого Маурвата тут не було, воно типа на цих брусях. Маурват тільки он там сантиметрів 60 в началі і там сантиметров 60 в началі, типа по правильной технології і все. Е, да, так, що ми думаємо робити дальше? Тут у нас получается вот такий ряд кирпича білого і на нього воно опирається. Да, Стіни крепкі, все крепке. І так і Що ми будемо робити? Ми будемо набивати тут, ну ці гвозді поубираємо і будемо сюди набивати своєобразний такий стропільний якби башмак. А кирпичний вже був. Внутри? Ну, да. Зачем? Отут? Да, Проще набити, Санька, з двох сторон, хороший брус, і буде нормально. Ти що поупиралась сюди на кирпич? Ну так. Да. Мені кажется, ну в мене є 100 на 100 брус. 10 на 10. Ну, а можна просто прибити так випилять нормально широкий брус і забити сюди на всю висоту, і воно буде опиратися і не буде нікуди йти. А можна положити кирпич. Ну це ми ще подумаємо, як проще. Так вони то хороші, крепкі, ніде нічого. Ну а цей виходить замкнутий у нас там. Зараз будемо щось з ним робити. І також Санька вже, поки я мотався по ділам з утра, у центр треба було то туди, то сюди. Там трошки йдуть переговори по зерновій групі по покупці пшениці тіре і ячменя. Саня вже позабивав усі щелі, де у нас була штроба і вже позамазував. Хороший раствор робив 1 к 1-2,5, це 500. Ну хай воно там внизу буде крепше. І почав забивати там, де свині повигризали вже в течение, ну скільки там, 20 год тут сарай вже чи більше, не знаю скільки він ще з тих времен. Ну сарай крепучий. Тобто забиває в стінах, де ями які. Ну і отак все виходить. От і виходить, зараз вже більш-менш видно буде потолок. Потолок у нас трехгранна пирамидка. Надо выпиливать нам шифер. Также мы сейчас ждем доску. Шалевка должна подъехать. Цемент. І щебень. Ну щебень то совсем другая история. А нам сюди шальовку треба на короба зробити витяжку і шальовку надо на обрешетку під потолок, під підшивку потолка. Вата у нас є. Ну, а так буде потолок. Уже видно. Так само витяжка. Фронтон будемо утепляти сотим пінопластом, він є в налічі і той фронтон з сотим пінопластом. То чердак в той сарай. Спочатку був той сарай, а потім пристраювався цей сарай. Бо, ну, пристраювався так. Я вам скажу, що крепкий дуже. да? Стіни кріпучі, що ми видовбали трубу ну, більше, ніж на пів стіни. І не де хоч би яка трещинка, хоч би що. Тобто дуже крепкий. Представте, сама криша опирається на крайні кирпичі, паяк, і воно хоч би що на стіни нагрузка йде. Ми то ще укріпимо, виходить. І ті перемички ще додамо по одній. І також поукріпляємо тут. ось, Як Саня каже, сюди кирпич або брус. Ну, а я кажу, ножку проще поставив, прибив отсюда, можна навіть по дві ножки. Отсюда стоя так ножка и оттуда стоя ножка. І просто проще, мені кажется. вона она так и более надежней. Ну, а там уже определимся, що у нас буде. Также по брусу. Два бруска згнивших повністю. А два ось. Це вже я повню дід держав. Тесть держав свиней там вночі, це я вже йому ремонтував, набивав оцей брус, у нього згнила одна балка. <coughs> І ось дивіться, скільки уголка метрів погонних. Тобто багатенько виходить. 4, 4, 8 і 8, 16, 17, 19, 22. Та метрів до 30 уголка виходить, 25-го 4 мм товщина металу. Ну ці два куди ще приспособимо, які більш-менш не гнилі, а два гнилих. А, три більш-менш. Тут тільки кусок гнилий оцей той, що понад стінкою, там теж нормальний. Саня вже вириває. Ти уголки да, Саня? Давай уголок одірвемо, просто перепиляємо його і все. Краю, а там можемо, щоб він же ж не гнилий, сухий, хороший, правильно. Давай, щоб його не портить, не по центру, а крайок. Отпиляємо і все. Да, от кусочок. Ножовкою, так? Да? Чи бензопилой? Бензопилка. Ну бензопила чи этот, та хоча в нас там ушатаний цеп. У нас ножовка просто після газоблока вона. Ну да, не пиля. Постертые зуб'я. Ну да. Так, ну а так по самим щелевим полам все нормально, там мастіка ми заглядували. Підсохло. Також спрашивала, а як же ви будете качати навоз голуби сизі? Об'ясняємо. Дивіться, тут із усіх пліт одна пліта просто лежить. Ось оця. Вона нікуди не входить, не де нічого. Ось її край. Оцієї пліти ось край. Її свободно піднімайте, качайте, робіть ревізію, що хочете робіть. Ось, пожалуйста. Ось оця пліта. Вона піднімається. Я просто зараз не хочу підривати їх. Піднімається і все, і ви свободно е, викачуєте, згортаєте там, можна такі длінні, типу як тяпки поробити. Згорнув сюди в приямок і викачуєш, розмішав з водою, там, к примеру. Ну то вже таке. Тобто викачать тут. Буде як. Також я спрашивав, внутрі перегородки будуть? Ні, не будуть, буде тільки, виходить, а тут де вход, Такий коридорчик. Метр на метр коридор буде. От отак, метр ну, метр і ширина метр на ширину двері. Щоб я зайшов в той коридорчик і висипав корма в одну сторону, в другу, ну там, де будуть кормушки, і все. І також, якщо в мене будуть два різні виводки, щоб не бились чи що, щоб привикли до друг друга по запаху буде ставитися така, типу, як перегородка, ну вона буде сйомна. Тобто треба, я поставив, розділив, якщо різна категорія там по місяцям у них. Одним, допустим, три місяці, а другим місяць або там півтора. Тобто Поставив перегородку, прикрутив, вони там, потім освоїлись, убрав перегородку. Тобто так. Або там одну партію вирізав на м'ясо, другу партію крутив перегородку, вона бігає. Ну, тобто, думаємо, от так. Які ще питання ви задавали? по... А, вонь. Буде йти запах, буде дуже вонять. Ні, з щелевих полов особо не воняє, якщо додати щось жирне. А у мене корм питательний, є соєва макуха, обична семечки макуха, тобто жир, жири в кормі є. Також пшениця ну, зернова вся група жири є, вони будуть плавати поверху. Також можна додати отработку. Мені кажуть, що отработку додай, вона зверху робиться плівою і нема ніякого запаху. А як викачуєш, як все мішаєш, то типу, запах є. Ну, думаю, так. Ну воно ж покаже. Я вам все буду показувати. Як будемо, коли запустимо, напишемо на стінки, запустили там 20 штук, написали. Потім, коли перва викачка, які вони будуть, наскільки хватило місяців, це все ми будемо контролювати. Я одне знаю, що в мене яма 12 кубов. І і то, що наскільки їй хватить 12 кубової ями, ми теж узнаємо. Ну, а тут ми вирішили зняти самі уголки, тому що легше буде його, його виталкувати сюди. А, теж, бач, підгнивши, я думав він цілий. Ну так. Ну, да. О, диви. Куда испарение пришло. Угу. Понял. Ну, витяжок не було, вся проблема в цьому. Нема витяжки, все, конденсат. як граблі, да? Для соломи. Гвозді познімаємо, повитягуємо. Чи... Советы хороший. Так, хороший. Так це ж метал не такий, як зараз оцей. Ну, Що, згнила за три місяці. Хотя підніметься, да? Ну я вибив ну, Та я бачу, да. Ну не підніметься, як ми хотіли, отак уверх. І... Ну версію я підняв. А ну, якщо ти піднімеш, тут здвинеться. Ну, я под... А, я можу подвинути чуть-чуть. Ну незначительно. Да, зараз грати гвозді там. І... Убрать двугвозді от- і відбити или уголок, или що, да? Не зламається, ну, чесно. Угу.